izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə Cənub mətbəxindən turşu kebabı yeməyini pişirib bölüşəcəyəm. İlk əvvəl ət götürürük. Əti baxın bu cür şəkildə, balaca kvadratlar şəklində doğruyuruq. Qoyun ətindən istifadə eləmişəm və qaynamağa qoyuruq. Qoyun ətini qaynara qoyduq. İndi isə mal ətindən götürürük, çəkirik ət çəkən maşınından. Mən 1 kilo mal əti götürmüşəm. 3-4 dəstə cəfəri yenə ətçəkə maşınından çəkirik və bir baş soğanla 2-3 diş sarımsaq. Çəkən maşından çəkirik və 3-4 xorək qaşığı abqora götürəcəyik. Çəkilmiş cəfəridən 3-4 xorək qaşığı qədərində qazana tökürük. Çəkilmiş ətdən də və çəkilmiş soğandan da bir xörək qaşığı qədərində qazana əlavə eləyib qovuracağıq. Qalanlarını isə ətə, yəni çəkilmiş ətə qatacağıq. Mənim qabım balaca olduğundan yerini dəyişdim. Ətin burada rahat qarışdıracağam. Üzərinə zövqə görə duz və qara istiot da əlavə edirəm. Yaxşıca qarışdırıram. Gördüyünüz kimi bura soğan az əlavə olunur. Əti qarışdırdıqdan sonra kiçik küftələr şəklində hazırlayırıq. Baxın bu şəkildə. Kim istəsə əlini abqoraya da bulaşdırıb, yəni küftələri hazırlaya bilər. Amma mən əlcəkdən istifadə etdiyim üçün ehtiyac bilmirəm. Sonda abquranı yeməyimizə əlavə edirik. Qazana yağı töküb dağ eləyirik və bayaq saxladığımız cəfəri və soğan qarışığını tavada qovururuq, qazanda daha doğrusu. Xırda badımcan götürürük. Baxın, bu şəkildə doğruyuruq. Mən duzlamışam, suyu çıxsın. Suyu da çıxıb. Bunları tavada qızardırıq. Göyərtilər bir qədər qovruldu və əti ki qaynatmışdıq, bulyonunu əlavə edirik. qaynanmış ət əlavə edirik. Hazırladığımız kiçik köftələri əlavə eləyirik. Köftələri qazana yerləşdirdikdən sonra bayaq göstərdiyimiz kimi abqoradan 2 xörək qaşığı əlavə eləyib bir qədər qaynadırıq. Ət qaynara düşəndən sonra qızartdığımız badımcanları əlavə eləyəcəyik. Ət artıq qaynara düşür. Artıq kəfləri götürürük. Ət qaynara düşdükdən sonra qızartdığımız badımcanları əlavə edirik. 5-10 dəqiqəyə yeməyimiz hazırdır. Əziz izləyicilərimiz, artıq yeməyimiz hazırdır. Ətləri, küftələri tam şəkildə pişmişdir. Qoxusu çox gözəldir. Kim istəsə süfrəyə aşla da verə bilər və yaxud tək şəkildə də yeyə bilər. Afiyyətlə yeyin, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.